Música Todos quieren saber cuál es mi realidad. Todos quieren que diga por qué soy tan serio y por qué camino como un fantasma, sin marcar mis días ni mis tiempos. Si supieran que puedo sentir lo que piensan o lo que sueñan, yo también puedo sentir el silencio y ver lo que ninguno de ellos puede ver. A veces me pregunto por qué es mejor que no me hablen, por qué no se acercan y me preguntan cómo estoy o cómo me siento. O es que tienen miedo de ser dañados por mi soledad o mi deseo de no estar más en este mundo. Me gustaría mucho saber quién soy, quién he sido o a dónde debo ir. Ojalá pudiera dejar de odiarme a mí mismo, pero no creo que pueda, o no me gusta la idea de ser eso, y me conformo con recibir daño, solo para obtener las migajas de descanso que me da el vacío. Sé que un día todo cambiará. Dejaré de ser un alma solitaria, llena de miedos. Me convertiré en el silencio de muchos y llegará el momento en que estaré en un lugar donde todos los que me acompañan no tienen maldad en el corazón. pero no sé por qué a la vida no le da la gana de que llegue ese momento. O tal vez todavía tengo que pagar con más lágrimas este calvario que no me pertenece, este calvario que solo me destruye y no me deja cumplir mis sueños o mis ansias de ser feliz. Me gustaría saber cuál es el camino hacia esa luz que tanto deseo en mi vida. Ojalá pudiera despertarme todos los días mirando a mi alrededor y no sentirme solo como ahora que solo soy algo que existió y que hoy solo queda el recuerdo de lo que nunca fue. Sé que un día todo cambiará, pero hasta que ese día llegue, seguiré siendo esa vela, que cada día se derrite aún más, pero sin llama. No pido nada, solo quiero volar con los ángeles de mis pensamientos y respirar ese aire de felicidad. Tal vez, cuando encuentre ese papel, pensarán que estoy loco, pero no, al contrario. Siempre supe lo que quería en mi vida. Siempre he soñado despierto y sin hacer daño a nadie. que el silencio muchas veces se interpreta como locura, pero la realidad es que un día llegó y hasta hoy me acompañó. Quizás mañana ya no esté y solo quede el recuerdo de un chico que solo quería ser feliz.